Какой он, по-вашему? Конец света. Каким бы вы его ни представляли, это лишь жалкое подобие того, что произошло на самом деле. После обещанного Армагеддона пока мало что изменилось. Разве что Земля удалилась от Солнца и теперь в неделе не 7 дней, а 8. Но не стоит прыгать от радости. Восьмой день отнюдь не выходной. В этот день мы, затаив дыхание, ждем очередного конца света. Никто не знает ни что послужило толчком к череде судных дней, ни как положить всему этому конец. Весь мир ежится под напором монстров и катаклизмов. Монстры еще не везде. Но это лишь вопрос времени. Они приходят за нами каждую неделю, без стука. Мы не знаем ни откуда они появляются, ни когда их ждать снова. Для нас завтра — это всегда... Сюрприз! В новом мире трудно оставаться в стороне, когда тебе постоянно норовят съесть или выпить, однако некоторым это все же удается. Знакомьтесь, Оливер. Очевидцы сообщают о нападении свирепых пчел-убийц. Мы настоятельно вам рекомендуем оставаться дома. Уже не знают, что придумать в этих новостях. Что дальше? Уссурийские тигры открыли фонд защиты вымирающих браконьеров? Фух. Ну и духотень. Нужно немножко проветрить а Оливер вернется в кресло сразу после открытого окна. Не переключайтесь. Как быстро стемнело. Ладно, <laughs> пора спать. Что-то меду захотелось.